Eu continuo aqui Todo o resto já se desfez Eu continuo aqui Todo o resto já se desfez Eu tenho a impressão que Te deixa bem me ver